guys, jadi di video kali ini aku bakal ngevlog teman adikku Tiara dan jadi adikku ini mau minta squishy so ayo ayo teman-teman kita mau ke kita mau kita akan perkenalin squishy kita. Yang pertama ada ini. Adik. Yang kedua ada ini. Trik, trik. <laughs> tiga ada ini slow banget yang keempat ada ini slow rising terus ini itu ada ini soft starting those bigger and I got this squishy ada chicken the soft bond and slow itu ada ini emoticon eh, ban ada strawberry ada unicorn pada jumbo panemben. Boleh? Sama ini. Itu ada ini. Habis itu ada ini habis itu ada ini sama ini Hah? bingung pak jadi guys Satu, dua, eh iya, satu satu gini. Nah gitu. Ya. <laughs> Aduh, <laughs> aduh.

makan nanti dulu ya oke masuk Baibo minta makan guys masuk hmm. ini namanya kalau di Jawa OTOT ada apa namanya petis petis khas Madura monggo dicoba Oke guys, sebelum itu aku mau mengenalin stok-stok yang baru squishy atau Squishyku Squishyku yang baru pada ini ini baru loh aku baru beli tadi ini juga ini aku kalau aku aku sih udah beli tapi tapi tiba-tiba udah gini tapi masih baru kok ini dan ini oke okay, guys sebelum lanjut di video ini bakal bikin slime. ấy